Всем привет! Сегодня я вам расскажу об очень замечательной функции Randomize. В этом синтезаторе TD3 есть встроенная функция, которая генерирует случайные мелодии. И это очень забавно, потому что когда вы приходите в студию, если у вас нет никаких идей, вы можете начать с этого, и инструмент подтолкнет вас в какое-нибудь направление, и вы уже сможете создать какую-то музыку. Для того, чтобы активировать эту функцию, вам необходимо перевести вот это вот эту вот крутилку в положение в right. Дальше вы нажимаете две кнопки Clear и Stop, после чего нажимаете Start и снова нажимаете две кнопки для того, чтобы генерировать новую мелодию. Еще раз две кнопки нажимаете, еще раз генерируете еще мелодию. И так далее. Две кнопки, <laughs> новая мелодия, две кнопки, новая мелодия. Я считаю, что эта функция забавная, и без нее синтезатор был бы не такой веселый потому что эта функция добавляет некой жизни, и вы с этого можете начать э, свой творческий день, когда вы просто запускаете рандом, джемите, и у вас что-то получается. Я желаю всем хорошей музыки, и сейчас я буду джемить, и мы посмотрим, что получится. Thank you. Música thank you Только что монтируя видео, я понял, что у меня получилась очень крутая секвенция. <laughs> Побежал скорее в студию посмотреть, сохранилась ли она, потому что когда переключаешь э, рандом с одного на другой, мелодии, соответственно, не сохраняются. Но поскольку это была последняя, я надеюсь, что она все-таки сохранилась. что сохраняет э, последние действия, произведенные на синтезаторе. И это очень здорово, потому что когда выключается свет или что-то такое происходит, не все синтезаторы обладают такими функциями, и можно потерять что-то важное. Вот в данном случае я не собирался ничего терять, свет у меня не выключали, но я просто ушел и стал слушать, и понял, что эта секвенция мне очень нравится, и вернулся, и она тут, тут как тут. Это очень круто. Спасибо, что смотрели видео, надеюсь, вам понравилось. Э, до скорой встречи. Пока.